ال 40 حاله اللي وثقتهم منظمه العفو الدوليه خلال السنتين اللي تعداو فيهم آه، كاين شفنا فيهم دي فاغ يعني آه، انماط آه، تطلع وتهبط شفنا في وقت معين حكومات معينه كثرت فيها شكايات من عند الوزراء ولا من عند مكتب رئيس الحكومه او في فتره معينه جات فما بعض الشكايات ولا بعضها باسم او في حق رئيس الجمهوريه السابق وجات مده اخرى اللي شفنا فيها تصاعد لاشكاليات من قبل النقابات الامنيه او اعوان الامن او وزاره الداخليه اللي ماهيش آه، قابله للنقد في آه، في حالات مختلفه يعني شفنا طلوع وهبوط من عند آه، منين جايه الشكايات يعني ما نجموش نقولوا اللي هو توجه عام ما نجموش نقولوا اللي هو سياسه الدوله لكن كان فما كل مره حاجه تتبدل وبالنسبه للجهات آه، كل جهه فيها اللي شفناهم احنا يعني فيها اشخاص معينين اللي هما عندهم اكثر سهوله باش يشكيو بالناس آه، في جهات معينين كانوا فما نواب آه، يمثلوا جهاتهم اللي اللي ما كانوش كانوا يرفعوا قضايا ضد اشخاص اللي نقدوهم على الفيسبوك وفي في جهات المجلس البلدي كان بدا اكثر من قضيه في جهات اخرى الوالي او العمده يعني مختلفه المساله ماهيش مرتبطه تترتب حكومه معينه او او سياسه معينه احنا في الحالات اللي وثقناها لاحظنا انه الاطراف اللي تقوم برفع شكاوى مختلفه جدا لكن نجيو ساعات مده نلقاو فما نمط معين من جهه معينه لاحظنا مثلا انه المؤسسه الامنيه ما عادش عندها قابليه كما قبل انها تقبل النقد وشفنا في المده الاخرانيه النقابات الامنيه نقابه الامن الوطني كيف كيف في بيانات نتاعها يعني الرسميه تقول انها آه، باش آه، تقوم بتتبعات عدليه ضد كل من يسيء الى المؤسسه الامنيه ولا عامل الامن آه، وهذا شفناه في على الاقل خمسه حالات من اكتوبر لتوا نتاع مدونين نشطاء ونشطات اللي تعرضوا لملاحقات بسبب اللي قالوه ناقد او ساخر على على سلوك الشرطه وسلوك الامن في تونس. شفنا في فترة من الفترات أه، كيف كيف أه، بضع حالات جات مع بعضها من أه، من مكتب رئيس الحكومة السابق يوسف شاهد شفنا في بعض الجهات فما نواب ونيبات يمثلوا جهاتهم عندهم سهولة أكثر من غيرهم أنهم يرفعوا شكاوى ضد الناس اللي ينتقدوهم هو مقاضاة المدونين والنشطاء حسب ما شفنا احنا في الحالات اللي عيناها احنا ووثقناها هو خرق لحرية التعبير آه، وانتهاك الحق في حرية التعبير في حد ذاته يعني حتى اذا كان في الاخر ما ما يكونش فما عقوبه سجنيه او القضاء الجالس في الاخر ما يحكمش بعقوبه سجنيه نافذه يقعد هو اللي تعرض له او تعرضت له المدونه والمدونه مشكله في حد ذاته فيه خروقات مختلفه فما الهرسله آه، اثناء البحث والتحقيق من البحث البدايه يعني شفنا في حالات آه، معينه نذكر منهم حاله في القروان الشخص اللي كان يعني شارك كاريكاتور ساخره على الشرطه في فيسبوك خرج من داره يلقى البوليسيه بالكرهبه وراه يقولوا له شنو هذا اللي حطيته تشوفه وكذا ويكلموه بالتليفون ويعني نوع هذا من هرسله أه، خرق من الخروقات أه، فما شكون في حالات معينه ما نجمش يحضر مع المحامي نتاعو أه، فما شكون في حالات اخرى تلقى استدعاء لتحقيق الاستدعاء ماهوش قانوني ما يذكرش الموضوع فما في حالات كان فما احكام غيابيه كما في حاله متاع مريم منور اللي تحكمت بعشرة اشهر غيابي على خاطر ستاتيو فيسبوك يعني هذايا زاد خرق من الخروقات هذايا خرق للحق في المحاكمه العاده يعني آه، خطير الموضوع هذايا لكن كذلك مش مفاجاه على خاطر مشكله الاحكام الغيابيه مشكله موجوده في القضاء في تونس بصفه عامه القضاء الجزائي بالنسبة للفصول القانونية اللي لقيناهم الأكثر استعمالا آه، على الأقل في الأربعين حالة اللي احنا وثقناها آه، لقينا لقيناهم منتشرين على قوانين مختلفة يعني المسألة ما تتوقفش في مثلا مراجعة المجلة الجزائية فقط آه، لكن مراجعة قوانين مختلفة أخرى اللي في كل واحد فيها فصل أو فصول نجم تكون تمس بحرية التعبير وقاعدين نستعملوا فيها باش يحدوا من حرية التعبير مثلا مجلة الاتصالات الفصل, الفصل اللي ولا شهير توا مع محاكمات المدونين الفصل 86 مجلة الاتصالات اللي يقول يعاقبوا بمدة بالسجن لمدة سنة آه، أو سنتين يعني من سنة إلى سنتين وخطية من ظهر لي 1000 دينار إلى 2000 دينار آه، كل من تعمد الإساءة للغير أو إزعاج راحته عن خلال شبكات التواصل العموميه يعني مش حتى التواصل الاجتماعي خاطر هذا قانون جاء في 2001 ما كانش فما شبكات التواصل الاجتماعي وما كانش فما سورتو حريه في تونس منها خاصه حريه التعبير فما فصول في المجله الجزائيه آه، فصول منها الفصل الشهير كيف كيف 125 تاع هضم جانب موظف عمومي او بالقول او بالفعل هذايا موجود آه، يستعملوه عندنا الفصل 128 نسبة أمور غير صحيحة بالنسبة للقانون الدولي الحالات اللي يمكن الحد فيها من الحق في التعبير أو من حرية التعبير هي حالات لازمها تكون محدودة جدا بالقانون واضحة جدا بالقانون ويكون عندها هدف آه، ضروري ضروري بمعنى حفظ النظام العام أو حفظ الصحة أو حفظ آه، سمعة الآخرين مش حماية معنويات أو مشاعر ناس نجم تكون حاسة بالإساءة يعني هذا تو المشكلة اللي احنا عندنا اللي عندنا المفردات هذه الكبيرة الواسعة آه، اللي تخلي القانون قاعد يطبق بطريقة تعسفية آه، على الناس اللي تستخدم في الفيسبوك للتعبير كذلك فما فصول آه، في آه، قانون مكافحه الارهاب آه، نقدوها برشا وقت اللي القانون ما صادقش عليه مجلس النواب منظمه حقوق الانسان تحكي على تمجيد الارهاب بطريقه واسعه جدا تنجم تنطبق على اي حد فما كذلك فصول مالوريزمون في المجال العقوبات العسكريه الفصل 91 قاعد يطبق على مدنيين من اجل اساءه المؤسسه العسكريه هذوما كلهم يعني احنا املنا انه ما نراجعوش فقط للمجال الجزائيه املنا ان ناخذوا كما خلاص سنيه جويدين ونعديوها على القوانين نتاعنا الكل المس من النظام العام او الامن الوطني ينجموا يكونوا نظريا سبب من اسباب تقييد حريه التعبير في القانون أه، بطريقه كما قلنا اللي هي تلتزم لشروط الضروره والتفصيل يعني انها تكون مفصله واضحه spécifique والتناسب تكون متناسبه يعني اذا كان فما عقوبه تكون متناسبه مع التجاوز مش مش تكون مثلا عقوبه سجنيه كما كنت نحكي على statut فيسبوك آه، ويلزمها كذلك تكون فيها شروط اخرى اللي هي مثلا اثبات النيه كما في آه، موضوع الاخبار الزائفه او الاشاعات آه، انه يكون فيها اضرار ترتبت عليها